बरगड जिल्ला बरपाली गंगाधर कल्याण सम्मानित प्राथमिक शिक्षक संघ बरपाली पक्षहरू ब्लक स्तर समारोह संघर सभापति चन्द्रशेखर राउत सभापतित्वले अनुष्ठित एथिरे मुख्य अतिथि भाव हस्ततन्त ओ बयन हस्तशिल्प मन्त्री रीता साहू सम्मानित अतिथि भाव बरपाली दिनेश गर ब्लक शिक्षा अधिकारी मुकुन्द अवसर प्राप्त अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी दिलीप कुमार दास जान गरि ମା ସରସ୍ୱତୀ ଓ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଟିକେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀ ଦାସ ଓ ସାଥୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ସୋହନ ସାହୁ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଅରୁନ୍ଧତି ଭୋଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ